Öğretmenlik mesleğine olan düşüncelerim okul deneyimi dersi sayesinde farklı bir bakış açısı kazandı. Ben sürekli gelişime açık, materyalleri etkili kullanan, iletişime ve etkileşimi yüksek bir öğretmen olmak istiyorum. Staj dersine başlamadan önce öğretmenlik mesleği benim gözümde oldukça kolaydı. Dersimi anlatırım, öğrencilerime etkinlikleri rahatça yaptırırım, öğrencilerle aramdaki iletişim güzel olur, eğlenceli zaman geçiririm diye düşünüyordum.'' Oysa ki staj derslerine katılınca gördüm ki hiçbir şey göründüğü kadar kolay değilmiş. Sınıfı kontrol altında tutmak, zamanı etkili kullanmak aslında ne kadar da zormuş. Üniversitede almış olduğum öğretmenlik dersleri bana bunları öğretmedi. Anlık gelişen olaylara nasıl cevap vereceğimi ve bu durumlar karşısında nasıl bir duruş sergileyeceğimi de öğretmedi.'' Zorlandığımı belirttiğim konuların sınıf yönetimi ya da benzeri öğretmenlik derslerinde teoriden öteye gidilmediğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Buna staj dersinde karşılaştığım, beni oldukça derinden etkileyen bir olayla örnek vermek istiyorum. Bu olay, uygulama öğretmenimin yoklama alırken öğrencisine önceki haftalarda neden derse katılmadığını sormasıyla başladı. Öğrenciden gelen cevap ise Öğretmenim babam vefat etti o yüzden canım derslere katılmak istemedi şeklindeydi. Öğretmen ise başın sağ olsun kötü bir durum yaşamışsın bundan sonra seni aramızda görmek isteriz dedikten sonra bütün soğukkanlılığı ile öğrencinin kendini kötü hissetmemesi adına konuyu değiştirerek öğrencisinin daha fazla üzülmesine engel oldu. Orada öğretmenin yerinde ben olsaydım ne söylerdim diye uzunca düşündüm. Fakat kendime bile verecek bir cevap bulamadım. Belki de öğretmen olmanın en zor tarafı öğrencilerin size bakan o parlak gözlerinin ardındaki acılarını görmektir.''